ਨੰਬਰ 7 ਪੁੜੇ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਪੈਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਗਾ ਨੂੰ ਝੁਕੋ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵਾਪਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਪੈਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵਾਪਸ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਹੋਵੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ਹੱਥ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਪੈਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਖੜੇ ਹੋਵੋ 5 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਕਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੈਠੋ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ 15 ਵਾਰੀ ਪੂੜੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ 15 ਵਾਰੀ ਖੜਨ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ